river that te vas The hacer the Te dolor dejado tú también, la ilusión. Que tú para mí, mí. has tu tiempo, duda y rencor. Pero no amo. Yo no construíamos. Y ahora está tu timbre. Yo con amor. Era para ti toda la ilusión de que Dios tu corazón. solamente para mí, oh, para mí. sin tus mil, toca mi amor, está para ti, y con toda ilusión. Lo que quiero tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. y allá te di. Yo te veo con eso que te va, alejándote de mí y mirar hacia atrás, hacia atrás. Yo, corazón, entendí el tiempo que pasó. Por el día altura de este amor. Que así se fue y nunca más volvió. No volvió. Ahora está tú sin mí. todo mi amor. Era para ti Para ilusión. Quería que fueras solamente para mí. Oh, para mí, a tú sin mí, loca de amor, ya para ti, toda la ilusión, que solamente para oh, para mí. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos pasando la tarde con la mejor música amateur que te puedes encontrar, claro. Claro, Di María es un profesional, pero nuestro programa de hoy tratará de gente que le gusta cantar y no se gana la vida con él. <laughs> yo era cantante